mamelani ke mani baba omnye wenu uzawuvala amehlo ane akhangele eyona ithatha umthamo oncinci apha kuni siyeva ngubani omnye ozawuvala amehlo apha kuni ngubani ngumthomhle betshilo lo umthomhle ne masimphushele ke umthomhle asikhangelele eyona itheni ithatha mthamo omncinci mm. senzele ke mthomhle ucime ucime okay we uyifumena ndithi masikhangele ke ngoku ndizawuphinda ndime kwela cala kwenze nina ngubani ozawucimela apha kuni ozawuthatha umthamo ongakanani omkhulu okay mamela ngubani ozawucimela kuni nguwe ne okay uzawucimela masimphushele into masimphushele yiyo le vula amehlo yiyo le ithatha umthamo omkhulu e ngeyiphi funeka eyithathile mntomhle ewe very good well done sure